हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको लाइनर लगाना बताऊंगी दो तरीके के लाइनर होंगे एक सिंपल और एक ब्रिक लाइनर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास आपके पास कोई सा भी लाइनर हो तो आप यूज कर सकते हैं मेरे पास ये है तो मैं इसे यूज कर रही हूँ सबसे पहले हम सिंपल लाइनर बनाएंगे हमें सिंपल लाइनर के लिए फर्स्ट मिडल से स्टार्ट करना है और आउटर कॉर्नर तक अप्लाई करना है उसके बाद हमें मिडल से इनर कॉर्नर से अप्लाई करना है अपनी पतली लाइन मारनी है अब हमें मिडल से इनर कॉर्नर तक लगाना है इसी तरह हम दूसरे आइज भी अप्लाई करेंगे ये हो गया हमारा सिंपल लाइनर अब आप इसी चाहे तो मोटा कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे ऊपर की साइड पे ये मोटा होता जाएगा और अब हम विंग लाइनर लगाएंगे हमें आउटर कॉर्नर पे रखना है हमें आउटर कॉर्नर पर ब्रश रखना है और उसे यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचना अब हमें इस लाइन को आउटर कॉर्नर के डायगन से अब इसी तरीके से हम दूसरे आइस में भी अप्लाई करेंगे अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और